E aí pessoal, beleza? Gui vim com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu ensinarei a vocês como instalar uma GSI do Android 12 no Moto G5S. E também pessoal, mas para o final desse vídeo eu vou estar deixando uma surpresa para vocês, então assista até o final para não perder. Então pessoal, antes de começar o vídeo não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Beleza pessoal, vamos lá então. Antes de mais nada, vocês precisarão instalar uma versão do TWRP específica eu vou deixar um download da, dessa versão na descrição do vídeo, beleza? Se vocês não souberem como instalar, vou deixar um card aqui em cima ensinando. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar, mas se eu encontrar vou deixar aí para vocês, beleza pessoal? Então pessoal, instalado o TWRP, vamos instalar a GSI agora. Primeira coisa que vocês vão fazer é entrar nesse TWRP, certo? Como eu já tenho ele instalado, só vou reiniciar para o modo Recovery e ele já deve aqui estar aparecendo. O próximo passo, pessoal, é clicar em Backup, selecionar o microSD card como armazenamento, fazer os backups do Data e do FS. No meu caso, como eu já tenho do FS, eu vou fazer só do Data. Vou dar um swipe e agora, pessoal, vocês devem estar esperando o backup ser concluído. Terminado, pessoal, vamos agora em Wipe, selecionar as partições que mostro no vídeo e dar um swipe. Quando terminar, vocês vão voltar na tela, na tela inicial do WRP e fazer um formato data. Terminado tudo isso, vocês vão reiniciar Recovery e aí conectar o montana de vocês no USB do seu PC. No meu caso já está conectado, então não vou fazer isso. Aí pessoal, o próximo passo é fazer a DB Sideload com a ProtonOSP. Vou colocar o link de download dela também na descrição. Então no TWRP teríamos que ir até Advanced, ADB Sideload e colocar o comando pelo computador. O comando é ADB Sideload mount e vocês podem dar tab para autocompletar, beleza? Só vocês abrirem o CMD no, na pasta de downloads, certo? E aí ele já vai fazer para vocês o autocomplete aí no tab e você não necessariamente precisa fazer desse jeito, mas é o recomendado. Feito o DB side load, você agora vai dar o wipe no system e é copiar a imagem da GSI no seu, para o seu armazenamento interno. Vá em install, clique no botão install limit, selecione a imagem da GSI, selecione system image e dê um swipe. Pronto pessoal, reinicia agora para o sistema e a ROM já deve aí estar dando boot no seu Montano. Agora pessoal, vamos para a surpresa do vídeo. A surpresa é que eu vou tentar instalar Majesty do Android 13 no Montana. Será que ela vai dar boot? O processo, o processo basicamente é o mesmo. Só dei o wipe no system, coloquei a imagem de, da GSC do Android 13. E agora vamos ver se ela vai dar boot. Vou deixar o vídeo aí rodando e aí vocês vão ver aí se ela vai dar boot ou não. E então tá aí de novo a nossa coisa aqui, né, pessoal? Nossa boot logo, <laughs> nossa coisa. Nossa boot logo aí, pessoal, com esses números aqui. Certo? Imagina só bloquear bootloader com nessa GSI. E vamos ver se o Android 13 vai dar boot, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, já apareceu a, a boot animation aqui, pessoal. Ó. Acho que é um bom sinal, hein? Se, a, se acender aqui em cima, vamos, vamos ficar felizes, pessoal. Se aqui em cima acender, é sinal que vai dar boot mesmo isso aqui. Ela acendeu, pessoal, acendeu! <laughs> Caraca, o Montana da boot no Android 13. Meu pai, olha isso, pessoal. Olha como o desenvolvimento do Montana é muito doido. Ele dá boot no Android 13, cara. Ele vai... Ele tá, tá parecendo que vai dar boot mesmo. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha, olha só. Montana no Android 13, cara. Olha lá. Meu pai, olha isso, pessoal. Ó, é Android 13 mesmo, ó, esses botões aqui. Esses botões só aparecem no Android 13, ó. Já deu aqui um bug, pessoal, ó. O fone keeps stopping aqui. Não sei o que que é, não sei. <laughs> Mas, cara, só de dar boot nessa coisa aqui já é muito doido. Já é muito doido, pessoal. Olha isso aqui. Deixa eu aumentar o brilho aqui pra vocês, ó. Essa porcaria aqui não sabe, né? Tá aí, pessoal. Como vocês podem ver, Android 13, ó, rodando O Moto G5S. Ó, vou colocar aqui pras 13 horas. Eita doei, não sei. Olha <laughs> lá, Android 13 no Moto G5S, pessoal. Caraca, nem... Olha aí. <laughs> Olha essa... Esse easter egg, velho. Nem, nem, sabia que, que tinha esse easter egg, ó. Vai mudando os ícones. <laughs> que da hora. Mas é isso, pessoal. Android 13, então, da boot, tá? O eu não sei se tudo vai funcionar, creio que sim, tá? Tá uma falação do c... aqui, mas pelo amor de Deus, né? Quero mostrar pra vocês o... Quero mostrar pra vocês ele pegando, pessoal. Então a câmera tá funcionando, beleza? Vou tirar uma foto aqui, ó. Então, fotinhas funcionam legais. Eu acho que o e-mail, pessoal, o e-mail não tá funcionando. Deixa eu ver se eu consigo... É, parece que não salvou. Deixa eu ver. Não, não salvou, pessoal. <laughs> Parece que... É, teria que testar mais pra gente ver mesmo. O e-mail, ó, de fato não funciona, tá, pessoal? Mas, cara, de resto, assim, só dele dar boot, eu acho que isso é muito doido mesmo, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. E até a próxima!